Hey guys, saya Didi Lucawani. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara merawat tubuh agar tetap sehat, prima. Salah satunya adalah berolahraga secara rutin. Apa itu olahraganya? Bisa jogging, bisa berenang, bisa juga seperti apa yang saya lakukan di video ini. Tonton terus kalau kalian penasaran, oke? Okay? Wow. Ayo no dudek no. I got you, I Oke okay guys, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik subscribe, juga tekan tombol icon ini supaya kalian mendapatkan informasi pertama ketika saya upload video terbaru. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Ciao.